这股双方啊！ <laughs> 一开始就要开的啊！一开始就开了。有啊，前两场都有开啊。 哦。战旗，打萨满哦，图腾。 下一波，快速哦！打大蛇。暗影袭击，躲开！ 打毒蛇哦，打开了。火，散火。 躲好正面哦？躲好正面？躲好正面？ 躲好正面。打萨满哦？打战旗。 躲躲躲躲躲躲！打图腾！打图腾！暂停。 闪闪闪闪闪，旋风闪！解决一个，还有一个，下一队前进！卡三起，脆骨冲锋推推推推推推，快快快快推推推推！ 闪闪闪 当了，打战旗， 打战旗。塔上满哦。 打开了，推一下，推一下，打图腾，好，打投石车，去打投石车。 正面哦！把他们引进去。闪正面，闪正面，闪正面。 你们上面小心，小小心开招。这一波有两个萨满哦，先打骷髅头这一个。 元神，你盯另外一个萨满，不要盯库鲁。打图腾。两个都解决了，立刻开炮！我召唤了暴风雪，把他们引进去。 下一队前进。下哦，等一下再打哦。队伍中推一下。 坦来这边，坦来这边。好，打下来，网打下来，快点，网打下来。成功了，元龙正在坠落。好，分配好了就位哦。我先拉。 分配好了，就位。宽坦，先开身份。好，你们要换的赶快换哦。假如啊，看一下哦。低调，灵魂图腾。 翻坦，我们这边也是哎，好换换换换换，勇，英勇，英勇开了，英勇，宝宝减伤宝宝，雨雨燕振奋，振奋加插旗， 减伤，自身减伤，开一开。换坦，好，都点我就好了。我们成功了。这么大只又怎么样？ 替其他的登陆部队守住马，去奥格玛的正门。还沃金及他的反抗军取得了。好，罗开宝，你怎么中 bug？让我们看看他有没有做到他承诺的那些事情。谁最大？谁最大？ 怎么这么好？好，那个谁最大？刚才谁最大？呀，阿大马孔古力上吧。 又是攻，他已经有攻了，你又开个不？